हेलो एंड वेलकम बैक मैं हूं गोवर्धन आप देख रहे हैं गोवर्धन गेमर आज का वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पे होने वाला है अभी तक मैंने इस टॉपिक पे या इसी टॉपिक पे कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाया है तो आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर गेम में हो रही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में अपडेट वगैरह के बारे में सब बताएंगे हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि हर एक फ्री फायर प्लेयर को आ रही है प्रॉब्लम है गन की स्किन को लेके तो यार आप बताओ गन की स्किन क्यों होती है ताकि आपकी गन अदर प्लेयर से अच्छी दिखे अलग दिखे थोड़ी अट्रैक्टिव लगे बट uh, इस फ्री फायर गेम के अंदर गन की स्किन का मतलब है कि आप अपने एनिमी को ज़्यादा डैमेज दे सकें अगर आपके पास एक ही है और उसके पास भी एक ही है बट उसके पास स्किन है एक ही तो ओबियसली आप जल्दी मरोगे यानी कि आपको ज़्यादा डैमेज मिलेगा और यार आप बताओ ये सीन मतलब ये जो गन की स्किन वाला सीन है ये आपको कैसा लगता है यार आप लोग ही सोचो कि मतलब अपने बड़े बड़े यूट्यूबर जो गेमिंग कम्युनिटी के बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे उन्होंने कभी फ्री फायर नहीं खेला होगा आपको भी पता है रोनी हो गया ट्रिगेड इंसान हो गया तन्मय भट्ट हो गया और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने फ्री फायर खेला है और लाइव खेला है ऑफलाइन भी खेलते होंगे बट किसी ने भी कंटिन्यू नहीं किया कंटिन्यू क्यों नहीं किया वो आपको भी पता है यहाँ पे सीन है पे टू विन का मतलब अगर आप गेम पे पैसा लगा रहे हो तो ओबियसली आप मतलब आपके पास स्किल नहीं है फिर भी आप जीतोगे क्योंकि आपके पास गन की स्किन्स हो गई वगैरह वगैरह आप बंदों को जल्दी मार सकते हो तो यार आप अपना ओपिनियन बताओ इस स्किन के बारे में कमेंट सेक्शन में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक है हैकर को लेके भाई रैंक पुश करते टाइम चाहे वो पबजी हो फ्री फायर हो हैकर सबको मिलते हैं आपको भी कभी न कभी किसी न किसी रैंक मैच में या फिर रैंडम क्लासेस में भी हैकर दो तो मिला ही होगा और पहले जब अपन फ्री फायर में किसी हैकर को रिपोर्ट करते थे तो उसकी आईडी नेक्स्ट अपडेट में या फिर किसी पेज में बैन कर देते थे उसके बाद वो बंदा उस आईडी से नहीं खेल सकता तो उससे बंदों को डर रहता है कि अगर मैं हैक करूँगा तो मेरी आईडी बैन हो जाएगी बट दो या तीन बार बंदा एक ही डिवाइस से हैक कर रहा है तो उसका डिवाइस भी बैन कर दे तो इससे बंदों में डर रहता है कि मेरा डिवाइस बैन हो जाएगा इसलिए मैं हैक करके नहीं खेलूँ बंदे सीधा खेलते हैं बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है अभी मतलब कितने ही प्लेयर आ रहे हैं कितने ही हैकर आ रहे हैं आपको मतलब लोबी में ऐसे ऐसे हैकर मिलते हैं जो खुला एकदम मतलब कुछ कुछ हैकर होते हैं जो छुपाते हैं कि हम हैकिंग कर रहे हैं बट किसी को पता नहीं पड़े ऐसी हैकिंग बट यहाँ दीवार के आर पार घुसे जा रहे हैं कोई बंदा तो दिख भी नहीं रहा है बिना दिखे फायर को फायर कर रहा है बंदों को लोकेशन पता है आपकी मतलब क्या ही बोलूँ अब ninety percent head shot rate वाले हैकर भी देखे मैंने आप देखना मतलब ये जो नेट टॉप प्लेयर होते हैं इनमें से कुछ एक सब नहीं कुछ एक देखना टॉप पे हैकर बैठे हुए हैं ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब फ्री फायर इंडिया से चाहिए अगर आप लोगों को भी कभी अपनी लॉबी में हैकर मिला है या फिर आप हैकर से मरे हो तो वो किस टाइप का हैकर था हैकर से कभी मरे हो या नहीं कमेंट में बताओ का लास्ट टॉपिक है अपना फ्री फायर इंडिया के एम्प्लॉज इस टॉपिक पे जीएसके ने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है मतलब उस बंदे ने आवाज़ उठाई है इस टॉपिक के अगेंस्ट कि ये क्या हो रहा है इस कम्युनिटी में बंदे क्या कर रहे हैं ये सब क्या है ना कि अब अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है ये एक सबसे गंदा इशू या टॉपिक बोल सकते हैं अपन बंदे मतलब करप्ट हो चुके हैं उनको सिर्फ पैसा चाहिए पैसा मतलब पैसा चाहिए ना वो हैकर बैन कर रहे हैं ना ऑडियंस की कोई बात सुन रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं उनको बस पैसा चाहिए और मतलब अब फ्री फायर कम्युनिटी के कुछ बड़े लोगों ने पार्टनरशिप कर रखी है जिसमें अपने जो बंदे अपने सपोर्ट में होने चाहिए थे वो भी उनका ही साथ और इस टाइम इनके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और मैं इस कम्युनिटी का मेंबर होने के नाते मतलब गेमिंग कम्युनिटी है फ्री फायर इंडिया हम भी गेम खेलते हैं हम तो उसके नाते मैं जी के भाई के सपोर्ट में हूँ फुल सपोर्ट है अपना और आप मतलब सभी को उनका सपोर्ट करना चाहिए उस बंदे ने आवाज़ उठाई है अपने लिए उठाई है अकेले किसी के लिए नहीं पूरी कम्युनिटी के लिए तो यार इस इशू पे बहुत कम लोग बोल रहे हैं जी एस के ने बोला है उसने हिम्मत करी है आगे आया है बंदा तो उसको अब मतलब सपोर्ट करो उस बंदे का कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए और फ्री फायर कोई छोटा मोटा गेम नहीं है एक बहुत टाइम से चल रहा है ये गेम इसके पबजी से भी ज़्यादा डाउनलोड्स है इस गेम के आपको भी पता है कि क्यों ये गेम बदनाम है तो यार अब आज के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पे बाय